У природы нет плохой погоды. Всякая погода благодать. Кроме вот этой вот жопы, которая происходит сегодня. Где-то с 6 утра. И, судя по прогнозу, будет длиться еще до конца завтрашнего дня. В остальном очень благодать. Спасибо, что не унесло крышу мне совсем. Я выражаю огромную признательность тем, кто там распределяет воду наверху. <laughs> За то, что здесь все не затопило нафиг. свинья тоже выражает всем большую признательность. Вообще, это очень классная погода. На недельку бы позже. Вот сегодня прям немножко не вовремя. А так классно.